És aquestes èpoques de l'any on hem de recordar que venim d'una crisi molt dura, d'un tipus de capitalisme financiaritzat que, que no ha funcionat, que ha produït moltes desigualtats entre la gent i que tenim l'obligació de mostrar que hi ha alternatives. I és el que avui està passant doncs, en aquesta plaça. No? Estem veient com en l'àmbit de les finances, en l'àmbit de l'energia, en l'àmbit de la producció de calçat, de la producció localitzada, hi ha moltes alternatives a la ciutat de Barcelona.